Amalan terbaik yang bisa anda lakukan di bulan Ramadhan adalah Al-Wara' al-Maharmillah Menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah Ada di depan ente ini perbuatan haram Tiba-tiba ente bilang, ah enggak deh, jangan dosa Astaghfirullah, enggak mau ah Kata Nabi itu yang terbaik, bahkan lebih baik dari baca Al-Quran Lebih baik dari tolak malam kita dan sebagainya Itulah yang terbaik kita menjaga kesucian namanya bulan suci Ramadan maka harus dijaga jangan dikotorin jangan dirusak namanya di bulan suci maka yang terbaik kata Nabi menjaga kesuciannya dengan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu